Tell me what's wrong, boy. Tell me what's wrong. Tell me what's wrong, boy. Dig, dig, dig, I'm catch fame, I'm Tell me what's wrong, boy. Tell me what's wrong. Tell me what's wrong, boy. Dig, dig, digue'm que vaig fer malament Digue'm que vaig fer malament Creia que podia confiar en tu cegament Digue'm què he fet malament, de què m'acuses si molts cops penso pensant els altres que en mi mateix. Faig les coses tal i com sé, com m'han ensenyat a casa i com he après al carrer, treballant-me les coses, escrivint històries, provant d'esborrar de la memòria allò que tant de mal m'ha transmès. Aquí ningú regala res, els pantalons amples i l'espai de la cartera on hi van els bitllets ben estret, i tot i així encara no l'he vist mai ple. Sempre he confiat en els meus i mai ho deixaré de fer per molt que m'acuseu Seguiré en pau, seguiré d'en peu, seguiré fora endavant sempre com em mar abans d'alçar-se cap al cel No l'oblidaré, no, com els que han marxat al meu costat per pròpia decisió Us desitjo el millor, però de tot cor, tell me what's wrong Tell me what's wrong, boy Tell me what's wrong, boy Tell me what's wrong Tell me what's wrong, boy Digue'm què vaig fer malament ah. Tell me what's wrong, boy what's wrong Tell me what's wrong, boy Dic, dic, digue'm que vaig fer malament Digue'm que vaig fer malament Dic, digue-m'ho, digue eh? Nero Caramelo està a la casa Jay Crystal en el beat 2014 és l'any 105 Music Yeah Thank you.